Wewe eh, alafu mtu unafaa kufanya hivi kama content yako nzuri. sasa. Mbona si unaona mimi ya kufanya sana mara mbili? Na sio ni kazi yako. Sio ni ndio unaweza fanya. Lakini si pia wewe ulisoma ama ukushika hivi hata. But I know that's your job. Wewe ndio unafaa kufanya assignment lakini yani eh, fikiri uko nayo tu, lakini kwa muda ah, sasa unaanza kujifunza hizo ni gani sasa. Ah, hiyo si matusi, ni kama wewe yako ukapata mtu mwingine hii campus hadi hata si wewe unapata wajambo kidogo kwa ya hadi si ngo hizi ni hizi kwa mimi unaona ni assignment tatu zako na so unafanyia kila day shule yote unafanyia kila day assignment zika zangu zangu tatu tatu tatu si tulikuwa tunafanya sori na masi kwa hiyo ya wasidhani kwani kuna kwani ya masi ni free to masi si mtu wewe wewe wacha ah wewe unachezea sana hapana heshima fika mimi kukosa content na video hapa Years they would apart those other guys who choose They don't care, no, like I do Hey, hey, get us out, get us out Eh? Uko deep? Yeah, deep ama library? Yeah Uko show uko library, babe, sijasikia ukiwa library Sai, figurati la mi farebbe mai la somma. La somma. hey, lakini mismen tu, dai, tutaniua mismen. Eh, unakuja nini? Si ukampi. Si ati nakudharau, si unajua upendangi masomo kupeleka hata hapa village market tu si mbali hiyo, eh, at least utakuwa fiti. Ah, ni sawa, acha nichukue cab nikam hivyo. Ah, ni sawa, acha na, na kamivo nipatie dakika 20 si unajua niko na food tu hapa, nimekaa na ujani, niko na hata homa, hata usikii, huwezi niuliza hata nimetoa wapi. Na wewe ndio ulienda huko wasichana wako unaniletea mahoma hapa. Ona hata nywele yangu inakaa, yaani wewe ujani, you don't care. Si niko njaa, nimeye lunch. Ai, I'm the one that you should choose either way.